श्री गुरुवे महा श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये अध्याय चौवेचाळीसावा सुवर्णपीठिकापूर वर्णन श्री भास्कर पंडिताने त्या दिवशी आम्हास त्यांचे आदरातिथ्य स्वीकारून घरी राहण्याचा आग्रह केला व श्रीपाद श्रीवल्लभांचे चरित्र ऐकवण्याची विनंती केली आम्ही भास्कर पंडिताचा आग्रह मोडू शकलो नाही रात्री त्यांच्याकडे वास्तव्य करून दुसऱ्या दिवशी स्नानसंध्या आटपून त्रिपुरांतकेश्वराच्या दर्शनाला गेलो तेथे श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या अत्यंत रसपूर्ण अशा चरित्राचे विवेचन झाले वक्त्याने आपल्या मधुर वाणीने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केले होते हे श्रोते हो श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रत्यक्ष शिवस्वरूप आहेत ते पिठिकापुरम गावी अंतर्धान पाहून काशीनगरीत अवतरित होते आणि गंगेचे स्नान करीत त्यांच्या मध्ये अवतरित होण्याने तेथील भूत पिशाच बाधेचे निर्मूलन झाले होते मधील त्यांच्या जन्मस्थळाची भूमी चैतन्यमय झाली होती भविष्यात काही शतकांनंतर त्यांच्या जन्मस्थळी निर्माण होणाऱ्या महासंस्थानात त्यांच्या दिव्य पादुकांची प्रतिष्ठापना होईल तेथील भूमी जागृत होऊन क्रमाक्रमाने आजूबाजूच्या भूमंडलास जागृत करेल तेथील जनसमुदाय पिठिकापुरमच्या परिसरातील दिव्याकर्षणाने आकर्षित होईल ज्या ज्या ठिकाणी श्रीपाद श्रीवल्लभांनी संचार केला आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी ते संचार करतील त्या त्या प्रदेशात न कळत जागृतीचा प्रभाव दिसतो व तसा दैवी शक्तीचा अनुभव येतो प्रत्येक मनुष्यात पृथ्वी तत्व असते हे शब्द स्पर्श रूप रस गंध या तत्वांनी बनलेले असते योग्य दृष्टीने पाहता या शरीरात पृथ्वी तत्वच असते ते श्रीपाद प्रभूंच्या दिव्य करुणाभावामुळे पिठिकापुरम या क्षेत्री निश्चितपणे आकर्षित होतात यावर मी प्रश्न केला आर्यावर्तातील लोक त्यांच्यातील पृथ्वी तत्वाच्या जागृतीमुळे पिठिकापुरमला भौतिक रूपाने येतात का श्रीपाद प्रभूंनी मंदे हास्य केले आणि म्हणाले तू विचारलेला प्रश्न योग्यच आहे भौतिक दिसणाऱ्या पीठिकापुरममध्ये एक सुवर्ण पीठिकापुरम आहे जितकी भौतिक पिठापुरमची व्याप्ती आहे तेवढीच सुवर्ण पिठिकापुरमची सुद्धा सीमा आहे सुवर्ण पीठिकापूर केवळ चैतन्याने निर्माण झालेले आहे वास्तविक पाहता साधकांमध्ये असलेल्या चैतन्याच्या संबंधित पदार्थ निर्माण होतात त्याला सुवर्ण पिठिकापुरात वास्तव्य करीत असल्यासारखे वाटते या सुवर्ण पिठिकापुरातील चैतन्यामुळे हजारो दिव्य किरणांची आभा निर्माण होते योगी तपस्वी महापुरुष या सुवर्ण पेटिकापुरात राहण्यासाठी उत्सुक असतात परंतु हे दिव्य पुरुष आपल्या सामान्य दृष्टीला अगोचर असतात सुवर्ण पेटिकापूर केवळ योगचक्षू ज्ञानचक्षू असलेल्या साधकांनाच गोचर असते सुवर्ण पेटिकापुराप्रमाणे सुवर्ण काशी नावाने एक दिव्य क्षेत्र आहे ते भौतिक काशीच्या विस्तारा एवढेच आहे सुवर्ण काशी चैतन्यमय पदार्थांनी निर्मित आहे मी काशीला जात आहे आणि तेथेच राहण्याचा विचार आहे असे सतत म्हणणाऱ्या लोकांना सुद्धा काशीवासाचे फल प्राप्त होते सुवर्ण काशीत निवास करण्यासाठी आणि काशी विश्वेश्वराच्या दर्शनासाठी प्रत्येकाने त्यांचे निरंतर मोठ्या श्रद्धाभावाने चिंतन केले पाहिजे तुझ्या अन्नमय कोशाच्या संबंधित एक भौतिक पिटिकापूर आहे तसेच एक भौतिक काशी सुद्धा आहे प्राणमय कोशाच्या संबंधित एक भौतिक पिठिकापूर आहे तसेच भौतिक प्राणमय काशी सुद्धा आहे मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश या प्रत्येक कोशाच्या संबंधाने एक पिठिकापुरम व एक काशी आहे या आनंदमय पिठिकापुरमलाच सुवर्ण पिठिकापुरम असे म्हणतात तसेच या आनंदमय काशीलाच सुवर्ण काशी असे म्हणतात या वक्तव्यावर मी म्हणालो महोदया मी अल्पज्ञ आहे कृपा करून माझ्यावर अनुग्रह करा आणि या विषयाचे सुबोध विवेचन करून सांगा काही लोक पंचक्रोश यात्रेच्या फलाबद्दल सांगतात ती यात्रा कोणती माझ्या प्रश्नाचे समाधान करण्यासाठी श्री भास्कर पंडित म्हणाले बाळा पंचकोश यात्रा म्हणजे भौतिक यात्रा आहे वास्तविक पाहता आपण करावायची असते ती यात्रा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आणि आनंदमय कोश मनवली जाणारी ही पंचक्रोश यात्रा आहे ही आपण चैतन्य रूपानेच करायला पाहिजे हेच या पंचकोशमय यात्रेचे गुडमय देव रहस्य आहे श्रीपादांच्या अनुग्रहामुळे साधकाला पंचकोश यात्रा करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होते त्यामुळेच पंचभूतांच्या संबंधित पंचमहायज्ञ श्रीपाद प्रभूंच्या योगशक्तीने सिद्ध होतात या पंचमहायज्ञाचे प्रतीक म्हणून कुरुगुड्डीजवळ पंचदेव पहाड सुशोभित केलेला आहे दैव रहस्याचे अनुष्ठान ज्यांनी केले ज्यांची योगदृष्टी आहे अशा साधकालाच हे सर्व आकलन होते इतर सर्वसामान्य मानवाला त्याबद्दल काहीच बोध होत नाही श्रीपाद प्रभूंनी काशीत गंगा स्नान केले तेव्हा गंगा माता प्रत्यक्ष प्रगट झाली आणि तिने श्रीपाद प्रभूंना रोज गंगा स्नान करण्याची प्रार्थना केली त्यावेळी श्रीपादांनी मी दररोज गंगे स्नान करीन असा वर दिला त्यामुळे गंगा मातेचे चैतन्यसुद्धा पंचक्रोशात सामावलेले आहे तसेच गंगामाताचे वास्तव्य पंचक्रोशात आहे यावर मी म्हणालो महाराज गंगामाता स्वरूप असते ना ती पंचकोशात कशी असेल मला हे समजत नाही यावर हसून भास्कर पंडित म्हणाले बाळा देवता या मंत्र स्वरूप असतात या भौतिक स्वरूपात नसतात मंत्रस्वरूप म्हणजे शब्द ब्रह्माचे शक्तिरूप होय गंगामाता ही शक्ती देवता आहे चैतन्य स्वरूप असलेली ही देवता असा याचा अर्थ आहे ती भौतिक स्वरूपातील गंगा नदी ही तादात्म स्थितीतील अभिमान देवता आहे आणि चैतन्य स्वरूपातील देवता आहे त्याचप्रमाणे सूर्यदेवता म्हणजे चैतन्य स्वरूप जे दृष्टीस दिसतात ते सूर्य खगोलात तादात्म स्थितीतील चैतन्य रूप देवता असतात हे धर्म सूक्ष्म गुण असलेले दिव्य रहस्य तुला आता समजले असेल प्रत्येक मानवात जलतत्व असते त्यांच्या शुद्धीकरणासाठी जलयज्ञ करण्याचा संकल्प करतात त्यासाठी ते दररोज काशीतील गंगा स्नान करतात या योग प्रक्रियेमध्ये भौतिक रूपात असलेल्या जलवासनेला पवित्रता येते पवित्र अशा नद्या आपल्या अतिपवित्र जलांनी मानवाचे मालिन्य दूर करून त्यांना पवित्रता प्रदान करतात गंगा गोदावरी यासारख्या महानद्या पापी मानवांनी केलेल्या त्यांच्यातील स्नानांनी अपवित्र होतात त्या नद्यांमध्ये जेव्हा चैतन्य स्वरूप महापुरुष आणि पुण्यात्मे स्नान करतात तेव्हा या महानद्या पूर्ववत पवित्र होतात जलयज्ञ करण्याचा अर्थ म्हणजे जीवराशीच्या शरीरात जल स्वरूप आणि तत्वामध्ये शुद्धीकरण असते श्रीपाद श्री वल्लभ सर्वभौम आहेत केवळ एका आदेशाने कोट्यानी कोटी ब्रह्मांडाची रचना रक्षण विलय करणारे असे महान त्रिमूर्ती स्वरूप दत्त प्रभूच आहेत त्रेतायुगात भारद्वाज मुनींनी केलेल्या वचनानुसार भारद्वाज गोत्रातील सावित्री काटन महायज्ञ केलेल्या पुण्यस्थळी म्हणजेच पिठिकापुरम या गावी श्रीपाद प्रभूंनी अवतार घेतला त्यांच्या अवताराचे प्रयोजन महायोग्यांना महासिद्धांना महापुरुषांना अनुगृहित करून त्यांच्या कर्वी धर्माचा उद्धार करायचा त्यांनी या अवतारात नृसिंह सरस्वती नामरूपाने अवतार घेणार असल्याचे सुद्धा सांगितले या दिव्य वचनावर जे कोणी अविश्वास दाखवतील त्यांना आणि श्रीपाद प्रभूंच्या अवतारातील जे अवहेलना करतील त्यांना पिशाच्च योनी प्राप्त होईल हे बलहीन आणि अत्यंत हीनदीन अवस्थे प्राप्त होऊन नरक यातना भोगतील अशा पापी व्यक्तींना गाणगापूर येथे श्री नृसिंह सरस्वती स्वामींच्या अवतारात विमुक्ती मिळेल असे श्रीपादांनी सांगितले तू लिहित असलेला श्रीपाद श्रीवल्लभ यांचा चरित्रामृत ग्रंथ अक्षरशान अक्षरच्या सत्य ग्रंथ आहे हा ग्रंथ सर्व भाषांमध्ये अनुवादित केला जाईल या महान ग्रंथाचे कोणत्याही भाषेत पारायण केले असता त्याचे विशिष्ट फळ प्रत्येकाला मिळेलच याचे भाषांतर करण्याची योग्यता असणाऱ्यांची निवड ते स्वतःच करतील या ग्रंथांचा अनुवाद करणारे आणि अनुवाद करण्यास सहाय्य करणारे संबंधित यावरही महाराजांची विशेष कृपा होईल हा ग्रंथ पुण्य मंदिरात ठेवून त्यांची पूजा केल्यास त्याला कृपा लाभ होईल या ग्रंथ पारायणाने कलियुगात सर्व शुभ गोष्टी घडतील असे महाप्रभू म्हणाले तुझे हे ग्रंथ लेखनाचे काम श्रीचरण तुझ्याकडून पूर्ण करून घेतील त्यावर मी म्हणालो महाराज तुम्ही सांगितलेले सर्व योग्यच आहे पण मी पंडित मुळीच नाही शिवाय वेद वेदंताचे ज्ञानाविषयी मी अनभिज्ञ आहे या अल्पज्ञांकडून आपले एवढे महत् कार्य करून घेत आहात याचे मला आश्चर्य वाटते आणि आनंदही होतो यावर भास्कर पंडित म्हणाले खरे तर असे दत्त विधानच आहे की निश्चित पदार्थाचे रोग बळावतात परंतु आश्चर्य असे की काही न येणाऱ्या सामान्य व्यक्तींकडून करून घेण्याचा श्रीपाद प्रभूंचा नित्य विनोदी स्वभावच आहे हे त्यांच्या दिव्य शक्तीचे निदर्शन आहे एके दिवशी एक संन्यासी पिटिकापुरममधील कोकटेश्वर मंदिरात आले त्यावेळी श्रीपाद श्री वल्लभ बालावस्थेत होते श्री नृसिंह वर्मा आणि व्यंकटप्पया श्रेष्ठी बालक श्रीपाद श्रीवल्लभांना घेऊन घोडागाडेतून कुकुटेश्वराच्या मंदिरात आले त्यावेळी ते संन्यासी स्वयंभू दत्त मंदिरात ध्यान अवस्थेत बसले होते त्यांना पाहून श्रीपाद श्रेष्ठींना म्हणाले या साधूला मंदिरात का येऊ दिले नरसिंह वर्मा श्रीपादांना हलकेच म्हणाले अरे बाळा ते संन्यासी आहेत त्यांना राग आल्यास आपणास ते शाप देतील श्रीपाद म्हणाले म्हणजे यांना सुद्धा राग येतो तर मासे पकडून ज्यांच्या जवळ माशांचा वास येतो त्यांना का संन्यासी म्हणावे तितक्यात त्या संन्यासाने डोळे उघडले आणि त्यांच्याजवळ माशांचा वास येत होता ते त्या संन्यासाला समजले ते खरेखुरे संन्यासी होते त्यांनी श्रीपादांकडे पाहिले त्यांना मत्स्य अवतारातील श्री विष्णूंची आठवण आली तेव्हा श्रीपाद म्हणाले तुमच्या कमंडलूत सुद्धा छोटे छोटे मासे आहेत तुम्हीच पहा संन्याशाला कमंडलत मासे पाहून खूप आश्चर्य वाटले श्रीपाद त्या संन्याशाकडे तीव्र नजरेने पाहत होते तितक्यात ते संन्यासी अंतर्मुख झाले त्यांना योगदृष्टी प्राप्त होऊन त्यांच्या शरीरातील रक्त नसिकेतील विभिन्न द्रवातील लहान लहान थेंब मत्साकार असल्याचे जाणवले ते थेंब विविध प्रकारच्या अनुभूतीचे प्रदर्शन करीत होते एक एक थेंब जणू काही एक एक वासनेचे रूप घेऊन माशाच्या आकारात तरळत होता आहा मत्सा अवतार प्रक्रिया म्हणतात ती हीच काय असे आश्चर्यचकित होऊन ते संन्यासी ओरडले या सूक्ष्म थेंबाविषयी ज्ञान प्राप्त झाल्यास प्रपंचातील सर्व वासनांवर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य असल्याचे या संन्याशांना कळाले संन्यासी बहिर्मुख झाले त्यांनी मंद हास्य करीत श्रीपादांच्या मुखाकडे मोठ्या श्रद्धाभावाने पाहिले श्रीपादांनी सुद्धा मंद हास्य करीत त्यांच्या बघकडे बघितले संन्यासी श्रीपादांच्या चरण कमलावर नतमस्तक झाले श्रीपादांनी मोठ्या प्रेमभराने आपला हात त्या संन्यासाच्या मस्तकावर ठेवून त्यांच्यावर अनुग्रह केला त्या स्पर्शाने त्या संन्यासाच्या शरीरातील माशाचा वास लुप्त झाला आणि त्या जागी एक दैवी सुगंधी येऊ लागला यावेळी त्या संन्याशास पराशर मुनींनी आपल्या कृपादृष्टीने मत्स्य गंगेच्या शरीरास येणारा माशांचा दुर्गंध नष्ट करून त्या ठिकाणी सुगंध प्रस्थापित केल्याच्या घटनेला स्मृती झाली याचप्रमाणे पतिवर्ता मालतीच्या शरीरातून सुगंध येत असे म्हणूनच तिला सुवासिनी असे म्हणत ज्याप्रमाणे शरीरातील अनुभूती सुवासात परिवर्तित होतात त्याप्रमाणे भौतिक शरीरात सुद्धा बदल होऊन सुवासाची अनुभूती येते असा श्रीपाद श्री त्या संन्याशाला मौन बोध केला यानंतर श्रीपाद म्हणाले अरे बाबा तुला मत्स्य अवताराबद्दल कळाले दैवी प्रकृती आणि आसुरी प्रकृती यांना कुर्मा अवताराचा आधार आहे मंदार पर्वताला कुर्मावर प्रस्थापित करून देवदानवांनी समुद्र मंथन केले होते तू अंतर्मुख होऊन कासव ज्याप्रमाणे संकटाचे समयी आपली इंद्रिये आत ओढून घेऊन ती नियंत्रणात ठेवतो त्याचप्रमाणे तू त्या आपल्या ज्ञानेंद्रियांना आणि कर्मेंद्रियांना आपल्या स्वाधीन ठेवल्यास मोठा योगी होशील असे न केल्यास बहिर्मुख होऊन सर्व दुर्गुणांनी युक्त होऊन राक्षस होशील तू बहिर्मुख झाल्या क्षणीच कोणीतरी तुला मारून टाकील तुला जीवन हवे असल्यास तू अंतर्मुख होऊन योगाभ्यास कर असे केल्यास तुझी सर्व बंधनातून सुटका होईल अशा प्रकारे श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृताचा चौरेचाळीसावा अध्याय श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या चरणी अर्पण असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जय असो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय